Witam Was tutaj, cześć i czemawizonosz i zapraszam Was już teraz na przejazd pociągiem z Chabówki do Zakopanego, tymczasowego, bo stacja sama zakopana jest aktualnie w przebudowie i o niej film już pewnie oglądaliście. Natomiast dzisiaj macie przejazd bezpośrednio na tym odcinku, jak widzicie z samego końca, my właśnie wyjechaliśmy z w Poronin i jedziemy dalej. Zapraszam na film. Zaczynamy! Música Kolejowa Zakopianka 2050 but you need looking for a way to get to you Lucky dreamer I was looking for a way to get to you